Det här är en tutorial för Väsby Nya Gymnasiums Soft Skills i GRASS-projektet. Det är alltså framförallt ett samarbete med GRASS, men också med Lifelong Learning Program och Upplands Väsby kommun. Kärt barn har många namn. Man kan kalla det för soft skills, mjuka värden, mjuka färdigheter, framtidskompetenser, 21st century skills, men i det här projektet så väljer vi att kalla det för soft skills. Det har gjorts en del forskning kring soft skills och några som har forskat kring detta är ITL. Innovative Teaching and Learning Research är ett forskningsprogram. Där har forskare i USA tillsammans med skolmyndigheter i sju länder jämfört ett antal skolor som ansågs nydanande med vanliga skolor. Och det man kom fram till var att det är lärarnas undervisningsformer och uppgifter som bestämmer hur eleverna utvecklar sina soft skills. För att underlätta för lärarna så finns 21st Century Learning Design. Det är ett material som ska hjälpa lärare att planera för att stimulera användandet och utvecklandet av soft skills i skolan. Där listas olika soft skills ner i form av rubriker och till varje rubrik finns sedan en definition på vad färdigheterna kräver och innebär. De rubriker som finns nedlistade i 21st Century Learning Design är samarbete, kunskapsbyggande, verklighetsbaserad problemlösning och innovation, användning av IKT för inlärning, begåvad kommunikation och självledarskap. I vårt application case om sokratiska samtal har vi valt att fokusera på kunskapsbyggande, begåvad kommunikation och självledarskap. Till varje rubrik har vi designat en digital badge. Dessa badges delas ut till elever som utvecklat och visat på berörda soft skills under våra sokratiska samtal. Den första rubriken är begåvad kommunikation. Och begåvad kommunikation kräver underbyggande argument när elever måste förklara sina idéer eller backa upp en teori med fakta eller exempel. Det kan alltså handla om hur förmedlar eleverna budskap? Hur argumenterar de? Hur ger de exempel? Eller hur bekräftar de varandra muntligt eller med kroppsspråk? Nästa rubrik är kunskapsbyggande. Och kunskapsbyggande kräver att eleverna genererar idéer och insikter som är nya för dem. Det görs genom att eleverna tolkar, analyserar, sammanställer och utvärderar information och idéer. Det här kräver kritiskt tänkande och tillämpning av kunskaper. Så vad man tittar på i sokratiska samtal är om de får några aha-upplevelser, om de ändrade sin uppfattning eller om de ger exempel som utvecklar diskussion. Den sista rubriken är självledarskap. Och det kräver att eleverna planerar och tar eget ansvar för sitt eget lärande genom att de tar till sig av feedback. Så vad man tittar på är hur tar eleverna ansvar för att samtalet fortgår? Hur håller de sig till en röd tråd? Hur utvecklar de ämnet och diskussionen genom att knyta an till vad någon annan har sagt? Och vad vi gör på VNG är att vi filmar de sokratiska samtalen som vi har och observerar dessa vi låter eleverna göra själv och kamratbedömningar efter varje samtal. Och efter ett läsår så nominerar vi elever och delar ut badges till dem. Så här ser våra digital badges ut för begåvad kommunikation, kunskapsbyggande och självledarskap. När eleverna har blivit tilldelade badges kan de logga in på en hemsida och ladda hem dem för att sedan kunna lägga in dem i sitt CV. Att ha ett intyg på att eleven har goda kunskaper inom olika soft skills är något som arbetsgivare frågar allt oftare efter och något som vi är övertygade om att kommer komma allt mer. Så vad tycker då eleverna om våra soft skills? Just sokratiska samtal är ett uppskattat lektionsinslag och det finns många elever som frågar om när vi ska ha nästa sokratiska samtal. Och vad tycker lärarna? Lärarna använder inte samtalen som en examination, men däremot så kan man använda sokratiska samtal inför en examination. För genom sokratiska samtal får eleverna nya infallsvinklar och ökad kunskap, vilket de kan använda när de examineras. På VNG har alltså både elever och lärare en positiv syn på sokratiska samtal och på soft skills.